真の皆さんですご紹介ありがとうございますこの原宿表参道を拠点に活動しております真です10年目の夏また皆様の前でこうして新作を披露できる機会をいただきました、えー、先ほど奉納を終えてきましたが、えー、皆様の前で踊るのはここが第1回目初めての踊りになります精一杯踊らせていただきますどうぞご声援よろしくお願いいたします では参りますはっだゆむ ありがとうございました